Twerk. Wow. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Mit dabei habe ich El Hikaru und mich Gildi. Ja, zusammen gucken wir uns die Thai-Rapperin Millie an. Ihr habt schon in den Kommentaren geschrieben gehabt, dass sie ein neues Lied rausgebracht hat und ihr Debütsong war ja richtig krass. Die beiden haben es noch nicht angeschaut, also das ist deren erstes Mal. Mhm, Habt genau. ihr schon mal Thai Pop angehört? Nee, ich denke nicht. Äh, das wird dann euer erstes Mal sein. Und ja, die junge Dame ist 18 Jahre alt mhm. und Schmeckt. sehr gehypt anscheinend in Thailand. Ist auch in den Trends Nummer 1. Und das Lied heißt mhm. Sutpang. Ja, würde ich sagen, wir fangen auch an. Und ja, let's go. Okay, in der Sporthalle. Oh, Vollbild. Ach krass, die sieht ja mega jung aus. Ist es. Ist echt auch so wie 14, 15. Hm, mm, ganz schau erst. Ey. Also Outfit hat schon was. Also der Beat ist okay. Ist schon gut. Coole Haare. Wow. Nee. Diese Stimme. Also, das ist Power. Die ist auch noch so jung, ey. Mhm. <laughs> Ich นุ่งหญิงเข้ากับไอ้ยักษ์เมาที่เมืองที่ที่ยังนาดก็สามารถ ES กระจอกกระจอกบอก Aber coole Settings. บ้องหน้าบ้องตากับใครแน่อยู่เด้มันจัด ne? Auf jeden Fall haben diff- äh, so verschiedene Settings und ihre Outfits sind cool, ne? Also schon mhm. hübsch. Ich finde, äh, die, also sie singt ja, also das klingt so traditionell asiatisch, wie sie sie gerade singt. Genau wie Und es passt voll zum Setting gerade. Ja, ja, genau, genau, genau. ใจเรา mhm ein fetter Boss. Ja. Sie also kann ja sehr gut mit ihrer Stimme umgehen. Genau, das der hat gerade mehreren Sprachen, glaube ich, Danke gesagt, oder? Echt? Ich glaube. Der hat ja auch gesagt Arigato und Arigato ist japanisch. Genau. Danke. Ja. Glaube ich gar nicht mitbekommen. Also ich muss sagen, die Bewegung, also Sie wirkt ja so eher 14, 15. Ja. Aber die macht schon hier den Bang. weißt du, was ich meine? Ja. Aber es ist die Jugend von heute halt, ne? Ja. Wild. So ist das. Eben. Wild. Ja, wild, young, young free. Ja, genau. Young, wild and free. Beauty on me. Beauty on my fate is bright as and it's not free. Wow. wie schnell die rappen kann. So. Die ist richtig schnell und. Mhm. Talentiert. Und <laughs> ja, die also, ist echt talentiert. Die, die hat echt das drauf. Viele, ja. mhm. Krass. Also, Oha. Vor allem steht da auch Thailand Southern Dialect. Also Südthailand Dialect ja, mhm, wahrscheinlich. Okay. Was sind das für Pillen? Kaugummi. <laughs> Achso, Kaugummi. Mhm. Ja, auch Wie schnell die ist. Mhm. Let's Wow! Wow, wie die getrackt hat. Das müssen wir. Das ist nicht jugendfrei. Das müssen wir noch. Ich weiß nicht. Ich ja wissen, wie alt die ist. ich glaube, die Safe kann 80. Ich glaub's nicht. Aber sie wirkt sehr erwachsen, finde ich. Ja. Äh, äh, voll der Sound-Challenge irgendwie. So Pop, Rap, also Hip-Hop, Rap. Dann. Wow. Kalix ist auch ein bisschen dabei. Irgendwie ist da alles dabei. Ja, aber sonst? Grupp machen, machst du im Alleingang. Shit. Was mir auch gefällt ist, oh, und sie ist echt hübsch. Mhm. Was mir auch gefällt ist, dass sie auch genau. so, auch wenn sie rappt, mhm. dass sie auch so normal singen kann, dass sie auch so eine schöne Stimme ja. hat. Nicht jeder Rapper kann ja auch singen, ne? Also, mhm. ist ja auch so Ding. Krass. Also ich muss sagen am Anfang dachte ich so, die kann überhaupt nicht tanzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt hat sie gezeigt, dass sie auch tanzen kann. Weil am Anfang fand ich die Figur irgendwie lame. Aber so mit der Zeit wurde irgendwie alles nur dynamischer und besser. Aber sie kann sich auch gut bewegen, ne? Ja. Das ist ihre allererste Single. Also sie ihr zweites jetzt. Zweites, okay. Aha, okay. Krass. Bin ich eigentlich auch das andere auch Was ist denn Jupp überhaupt? Ist wahrscheinlich das Entertainment, ne? Okay. Ja. Und Millie heißt sie? Genau, sie heißt Millie. Mhm. Und wenn ich mich nicht täusche, ist sie 18. Also eine Zuschauer meinte, die wäre 18. Okay. okay. Beim anderen Lied, das war glaube ich im Februar raus. Und also okay. ich denke, sie ist immer noch 18. Mhm. Okay, alles auf also, Thai. Ach, wahrscheinlich 18, könnte aber auch schon 19 sein. Aber ja, ich finde, sie wirkt irgendwie so wie 15. Ja? Mhm. Also vom Aussehen her nur. Ja. Und dann so krass. Aber ja, ich wollte gerade sagen, diese war echt oh, ja. talented. Boah, dieses, also dieses Outfit gefällt mir so. Immer trotzdem ja. irgendwie. Mhm. Ja, auf jeden Fall. ist cool. Genau. Und was war jetzt euer erster äh, Eindruck von ihr? Nicht schlecht. Also echt gut. Das gibt einen Daumen nach oben. Ja? Von mir auch auf jeden Fall war es sehr gut. Äh, falls ihr auch andere Teillieder habt, die wir unbedingt abchecken müssen, schreibt es gerne in den mhm. Kommentaren. Ähm, Würde mich sehr interessieren. Wir haben auch ein Video zu Thai Pop gemacht. Auch abchecken. Das war dann unsere erste Reaction zu Milliz. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, stay safe und bis zum nächsten Video. Tschüss.